依家的人中意玩昂平三六零猫空海洋公园，话果度有吊车，响高空直风好爽。实在香港响清朝光绪十八年龙年，嗰阵咁耐世界太古糖厂就已经有私家吊车架啦。响香港岛北角英皇道同右民街左紧有两堂车。

佢就曾经响佢本海国重谈之同罗飞展就写过，起伏鸟道：崎岖难行，驾木其上以通往来，谓之栈道。太虚人巧夺天工，至穷思意，犹可超设战之法而非越者，则谓之非战而无不可。香港铜锣湾山峰高峻，上耸云霄。 振一直上者，恒苦拔履不易。乃太古唐局，竟见屋于其上，经之盈之，每轮每换，为是达来报往，每旦煎熬，于是制成一桶，可容五六人。其上也如铁链之升空，其下也如竹之舞之剑。行师垂而出之，上下自如，不费足力，仍感叹其法之巧。 遗址有六七人坐此桶中，扶摇直上，即至半空，神忽折断，六人者咸如鸟之飞坠，内有一人受伤，其五人者性各无恙云。